знаете ли вы, что такое Lookbox? Это единственный сайт по открытию кейсов с брендовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Lookbox. Все ссылки в описании важную встречу какую-то сделал свою. Но ну, ты же там нихуя не написал. А потом... Надо Роузика добавить в трансляцию. Где Роузик? Ahem. <clears throat> Ожидаем молодого человека. <clears throat> Что ты, Вася, блядь? <laughs> Зацени. Я занимаюсь домашними делами, чувак. Ты в Москве? Абсолютно. Да, что заплел Передай, Передачу. Чувак. Ты что, э, заплел <laughs> дреды, Вася? Да. Ты что? Бать, красава, дядя. Я шучу, ты что, гонишь? Драйвер это для, для, для, для А <laughs> Ну чё? С ним просто. Вот, брат. Вообще все хорошо. <laughs> Что ты мусор выносишь там, блядь? Ну да. Красава, братан. Так чё, чувак, э, будем там трек писать? Э, какой? Сколько денег? Тысяча долларов. Ну идем. <laughs> Чувак, есть такой крутец, короче. Нихуя, это благо. Купай. Нормально, брат. Все, я его одену, короче. Все, Буду вас. Когда ты в Киев, братан? 25 числа. О, заебись. Я буду тут еще. Что, есть какое-то новое музло показать? Братан, сейчас не смогу, только при этой встрече. У меня тут не компания хуя нема. А ты где? Шишо? А ты где? Я в Киеве, брат. Я купил пиздатую камеру, чувак. Снимай. шо ты лагаешь, брат. Это очень лютая камера, чувак. Я клип на нее сниму скейтовый. Давай, давай, брат. Вот. Пропасный это место. Так а что ты там вообще, брат? Какой тебе брат, Вася, слышишь, нахуй слова подбираю, как вообще. Фу, да, ты что, блядь. Собачиться Так а что ты, дядя, ты что, вообще крыса жесткая, что с тобой, где ты пропала? Что ты, Вася, рассыпал тут на огороде? Да нечего. Я терфил, терфил два месяца. Ну, почти, почти. Терфил почти два месяца. А, ну да, да, я видел, что ты отдыхал. Так что нужно тебя тоже поучить теперь. Ну да, да. Я тебя на скейтике могу подучить немножко, там, ну, <laughs> ну Я анализировал, чувак, я уже 10 лет катаюсь, это, типа, блядь. Такой краб ты полютый. Ну, я, походу, чисто для души, понял, вкатываю. Да ты не катаешься, чувак, катаюсь я, выкупаешь, я тупо каждый день могу кататься, а ты тупо сидишь. Ну, катаюсь, когда нормальная погода, я же не могу выйти зимой, чувак. Ну да, да. Ну, я тоже, на самом деле, уже не катался месяц, тупо 5 кило набрал, дядя. Так что можем еще попиздить. Что ты голову? Что-что? Что ты голову сбрил? Да что-то заебали дреды, братан, не знаю. Возрослел? Ну да, походу. А, Малый повзрослел. Так ты сейчас в Харькове или что? Брат, говорю, в Киеве. Пятый раз тебе говорю, ты а, что, курил? Я буду в Киеве, когда ты прилетишь. Можем срезаться, брат. По-любому. А что ну, ты студию нашел какую-то в Киеве? Да нашел, но что-то я не залетал пока что, я что делами занимаюсь. Важными. Расскажу потом. Чувак, я тут я целый день, короче, валяюсь и смотрю видосы с Пашей Техником, это было, короче. <laughs> Нормально. Это лучший тип, реально, который есть. Легенда. На котором тебя вдохновил. Так и а что, ничего больше нечего рассказать? Шишо? Больше нечего рассказать, интересно. А. <laughs> Давай, брат, короче, тогда прилетим, свяжемся. Да? Еще. Я, я сейчас За... просто Нет, буду вылетать, мне надо, мне надо в капканчик залететь, смотри. Да, зацени трещок и полетишь. Давай, давай, брат. А, тогда слышишь? Пойдет? Братан, я слышал, весь твой альбом не релизнутый, так что... Не гони. Да. Как? У меня связи есть, братан. <laughs> Не, если тебя Валера включал, то это не тот альбом. Не-не-не, брат, не-не-не. Я тебе не скажу, кто. Бля, ну я догадываюсь. <laughs> Ну, я тупо слышал все, брат, там есть охуенные треки, пиздец. Базар вообще. Красавчик смешной тип, не ожидал тебя. <laughs> Ладно, брат, рад, рад был тебя видеть. Давай, давай в Киеве встретимся, давай. Алабо, а, а, Алаши, хуй горло, а, а, Харьков, Киев, а, а, пока 18. Новый год не за горами, много пироков Новый год не за горами, накрутись с мусорами Да пришел к нам на квартал, мы ебем тебя в анал Ты ебаный для мудак, отсоси ты нам Нахуй мусоров, а, нахуй мусоров а, Мусора сосу, а, мусору что, а, я не сосу за десяткой э, а, с бейсом. Твои парни лохи, они мало весят, с нами симбиоти. Эй, нахуй, она симбиоти. За десяткой с бейсом твои парни типа лохи, они мало весят. Ла, ла, дверь в твои типы Сразу видно, манки рейсер Они сничи, они все сдают в рай белых наших Пидор Что? что? Иди что? нахуй лох, твою мать. Это для того, чтобы рассчитать и ебать. Я ебать беда, могу им подать. Сделать альбом, все будет круто. Фура недорого. Бьет на улице газа. Нахуй ты бит вырубил. А, еще, еще, 057. О, 0,5, ебать. 0,5. Иван, бесплатно придумали прикрыв охуенный. Сейчас я скажу. Ежды а том, блядь, вы заебали. Вырвалась, молбива. Дай молбиву, дай ютуб. А ну, ну, я таких бедов охуевших. Что вы перцы? Дипы! 6, 2, 4, 1, 2, 1, 3. Бля, как мы, блядь, как мы думали, дури, это хуйня? Я не помню. 6, 2, 4, 1, 2, 1, 3. 6, 2, 4, 1, 2, 1, 3. 6, 2, 4, ну типа района. 624-1-2-1. 624, я ключ. 624-1-2-1-3. 624-1-2-1-3. 624-1-2-1-3. Ну, 624 район, 1-2-1-2-1-3, а ACAB. Мы типа просто зашли 1-2-1-8, там 624-1-2-1-3. 624-1-2-1-3. 6. 2, 4, 4 1, 1, 2, 1, 3. 6, 2, 4, 1, 2, 1, 3. Шо вы там перцы ебать нахуй, сука. Наел шо вы перцы. Блядь, это реклама. О, хуя напис. Знышка 12 500. А, 624. 624. А, а, суки в эфире. А, а, суки в эфире. А, а, смотри на меня. А, я красив. У меня. Я сияю. Я сияю. Ярко. Yes, yeah. Yeah. Yes, yeah. Yes, yeah. Yes, yeah. Yes, yeah. Yes, yeah. Очень яркий каждый день и тупо каждый год. У меня, бля, нет проблем, и меня это не ебет. Я, я будто бы молодой блад. Я танцую сиуок, на районе достаю глаз. Глаз, глаз, глаз, глаз. Сука моя слэп. Бит, бит, бит, бит. Хм, хм. Залетел на мост. Залетел на блок 624 ага, ага. Где мой бля на глок? Я стреляю вот так ху фу фу фу фу фу Нам бля поебать Все бля на пизду а. Э, ага Выхожу на блок и начинаю тратить деньги мой район сказал мне, что я должен делать деньги И я делал эти деньги на районе с вот таких Мне так похуй, что ты скажешь мне под этот бит а читаю рэп, и мне насрать на то, что скажет мне кто там Эй, или кто-то там, идите нахуй все втроем идите пизду, я вас ебал и ебал тебя себя Похуй, я сейчас и вашу и читаю так Сука, ты горячий, читаешь очень круто и все мы смотрим Наруто. Аниме рулит. Аниме рулит. Аниме рулит. Я будто Кавай, учиха проклятая печатем на шее. Все суки увидели, повисли на шее. Будто мой айс или твой. Мой брат всегда со мной. Мой айс выглядит будто шутинган. Я полю тебе фейком, будто миниган. У меня брат бабля за спиной, братан. Дождь и пиздеть, сука, схватишь бан. Хватишь бан, уебан. Террорист. Террорист за что? Слышь, Талибан, иди сюда. Давай мы тут будем устраивать теракт. Залетай на банку, братишка к нам. Залетай на банку, у нас все для классно. Дал на пасы охуел, ты не пришел и улетел. Ты не знаешь, что ты делал. Мы все в деле, мы все в деле, да. Все на моем лице. Зачитаю, будто я, бро. Зачитаю, будто я, бро. Заебашил их вот так, бро. Broke Boys Зачитаю, будто я псих Зачитаю, будто мы все заебашим тебя как один Как один Как один Где-то дома молчи, синий, бля, эфир Не увидишь ты На любой тусовке не такое, бля, мы можем парень Мы сносим а. этот стиль, а. бам, Ты ловишь голову, хедшот Все мои, бро, Через уши, Шишма Когда вы с братом? зачитаю вот так, я зачитаю как будто иду, я зачитаю вот так, хм. я зачитаю как будто иду, я зачитаю вот так, хм. я зачитаю как будто я иду. Я, а иду по блоку очень ровно, бля, ровнее все. Братик, я приду, сука, бля, свой успех, я заберу его, рыбалки и бля, всех, кто. Бля, с гением рулем и бля, мы, бля, ну, заберем всех целом. Мы, бля, с гением рулим, пьем мы кока-колу. Ага. Э, очень вкусная, а, э, черная вода, а, э, она колючая, будто елка. С Новым годом вас всех, мы вас любим. Юра рыгает, Бигги пишет. Юра не рыгает. А? Юра уже рыгает на трэпа нашего на целичок. Просто каждый день. пишет. Мне Бигги пишет, Юра рыгает. Юра ахует. Биг Босс, Кристалл, Салют, Джи. Дайте бит уже. Сейчас, сейчас, сейчас. Это ебучая реклама, она уже заебала. Реклама, реклама. Да, Ха, ебучая реклама, ха. Она заебала, ха. Нас. Ебучая реклама, ха. Так заебала всех нас. Ебучая реклама, ха. Да так заебало Все, а, Нам не нужна, бля, реклама Мы ее нахуй не любим Мы ебем тех, блядь, подруг Достаем им хуй на блюде Они, бля, сосут они любят хуй. Эти суки любят хуй. Я даю им хуй. Сука пидорша. Заебала. Bad bitch гнида, а, а, со мной висела, а, а, отдыхала, а, а, много нала у меня. Я трачу, и, я прячу, прячу, трачу, покупаю, продаю. А. Прячу <laughs> деньги в сумку, покупаю, продаю. Делал этот трэп тогда, когда пешком под стул ходил ты и твои кенты. Я ебал их всех, прикинь, я ебал их так вот так. <laughs> Ты залип. А, да, сука, тебе понравилось. Да. Мы тут сейчас всех разъебали, бля, да. Это Харьков палит прямо сейчас. Видишь нас, тогда не закрывай глаз. Я даю им такой рэп, они в ахуе. Я читаю, будто у меня базука на спине. Базуки нету, но есть АК-47. Я читаю и стреляю вот так вот, мэн. Ну не подходи сюда. Блядь, брат, полы. А, у меня есть, блядь, братва, братва Кто ты там хочешь, приди к нам, блядь, ночью мы тебя убьем, сука, будет порог Многие не баночек, многие не заночек, мне похуй, братишка, ведь я, блядь, уборщик Я, блядь, уборщик этих улиц Сука, треба буде вийти пулю. Нихуя! Нахуй вибітай по мне, бля, похуй. Я читаю как будто котом. Котомка с кэшем на спине и в полках белка. Я, бля треплю, трэпы, бля, пижу эти орехи. Орехи спиздил. Молодой бобер. Мой брат бобер. Мой брат бобер. Скоро выйдет у него новый трек. Мой брат Батон! Мой брат Батон! Мой брат Батон! Дрейка. О, где мой Дрейк? А. Black Бакарди. Black Бакарди. Black Бакарди. Black Бакарди. Мой братанчик. Black Бакарди. Будто Плейбой Карди, я Блэк Бакарди. Помню наше детство. По 16 стали вас. Нормально, Бит по новой заиграл, ха, ха, ха, ха. Я по новой зачитал, ха, ха. Могу я читать, ха, как не поебать. На это все, а, а. Есть у меня братва, а, она любит меня. И я их очень люблю, они очень меня любят. С ними отдыхаем, а, а, а. Братики мы навсегда. Э, э. Нахуй, а. Ну, а, ну, бля. Хейтеры в пизду, мне похуй, я качу. У меня ботинки от Версачи, я тулю. Мне так, братик, похуй, я будто босяк. Я добил последний водник, делал этот час. Сделал 8 час. привык bitch, I'm hot. так куку, брат. Овсянку я ем. Очень вкусно, мне. Брат, она в куртке, бля. Она сега в куртке. Да. Никогда, никогда. Мы курим маршрутки. тига у меня куртка. Давай